Hallo Ronay. Grüezi Frau Bertschinger. Hey, machen Sie die Bestellung schon allein? Ja, habe ich gerade letzte in der Lernstunde gelernt mit der Berufsbildnerin. Ist das nicht auch schwierig? Nein, man lernt es noch schnell. Super, das im ersten Lehrjahr. Ja. Kompliment.